mon dieu les toi. Que le pardon et la clémence, oh mon dieu, les ramène envers toi. Mon dieu, mon dieu les ramène en toi. sopra se te Nura pala so presete sacre, uvro Conjele rameno se jur ver toi Que le pardone la clemence au mon Dieu Le rameno ver toi Mon Dieu Mon Dieu le ramène en séjour. Once, un jour, bon Dieu,